so hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा भाई थोड़ा सा कि कैसे आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल सकते हो how to play solo versus squad easily बहुत इजीली तो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये तो कुछ बंदों को लगता है कि भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रो होना पड़ता है इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो ही बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड या सोलो वर्सेस डुओ खेल सकता है फिलहाल मैं आपको इस गेम प्ले में साबित करके दिखाऊंगा कि भाई प्रैक्टिस के बिना भी बंदा सोलो वर्सेस स्क्वाड इजीली खेल सकता है उसके लिए क्या रूल्स हैं थोड़े से समझने पड़ेंगे अपने को क्योंकि भाई अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपको आई थिंक थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करनी पड़ेगी फिलहाल सामने तो ये तो मैंने पेल दिया पहला बंदा तो इसके लिए भाई थोड़े से बेसिक रूल हैं जो कि आपको समझने पड़ेंगे ये तो बहुत ही ईजी हैं जिसके लिए कोई ज़्यादा ज़्यादा एंगल थीटे कॉज उरा नहीं लगाना पड़ेगा तो बहुत ही ईजीली है तो मैं आपको गेम प्ले के साथ साथ थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा अगर तो आपकी समझ में आ जाए तो बहुत ही बेहतर है अदरवाइज़ अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को तो फ़िलहाल यहाँ पे तो कोई बंदा आया नहीं था मैं ऐसे ही बंक मार रहा था यहाँ पे कोई बंदा तो मिलता नहीं तो इसके बाद भाई मैं चला जाता हूँ पीक की ओर क्योंकि भाई यहाँ पे मेरे को कोई भी बंदा मिलता नहीं है तो मैं सोचता हूँ पीक में चलते हैं वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रखी थी तो मेरे को लगा कि भाई शायद वहाँ पर मेरे को अच्छे से किल मिल सकते हैं और प्रॉपरली मैं आपको इसमें समझा भी दूंगा कि आप सोलो वर्स स्क्वाड इजीली अपने दिमाग की बेस पे मतलब के अपने खुद के दम पे खेल सकते हैं और ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है बिना प्रैक्टिस के कोई भी परफेक्ट नहीं बन सकता तो इसके लिए भाई आपको प्रैक्टिस भी चाहिए इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए जितनी कि एक्चुअल में होती है अगर आप अपना दिमाग ठीक से यूज़ करते हो और जो कि बंदे ये खेलते हैं उनके ओबियसली दिमाग भी बहुत ज़्यादा काम करता है और प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होती है तो अपनी तो भाई प्रैक्टिस अभी मुकम्मल है बट दिमाग थोड़ा सा बाकी है फिलहाल सामने बंदे हैं देखो मैं कैसे इनसे डील करता हूँ तो पहले मैं थोड़ा सा मौका ढूंढ रहा था कि भाई मेरे को किसी बंदे की मुंडी नज़र आए पहली गलती जो आमतौर पे हर बंदा करता है वो ये कि ओपन में खड़ा रह के फायर करता रहता है करता रहता है नॉर्मल बंदे यूजली मैं भी करता हूँ मैंने यहाँ पे ये सिंपली खुद ही गलती कर क्योंकि भाई मेरे पास करोनो था तो मैंने जल्दी से लगा लिया बचने के लिए और सेकंड भाई सेकंड इम्पोर्टेंट बात ये जो जो जो यहाँ पे लागू होती है वो एक्चुअल में आपकी पोजीशन देखो भाई पहले मैं यहाँ पे खड़ा था फिर मैं दूसरी तरफ चला गया फिर से यहाँ पे आ गया तो आपको बेसिकली कभी भी एक जगह पे उसको किसी भी स्क्वाड पे वेस्ट नहीं करना अपनी पोजीशन लगातार चेंज करते रहना है मतलब दो सेकंड दस सेकंड पंद्रह सेकंड जितना आपका माइंड तब तक देखो नहीं चाहिए अभी मेरी पोजिशन चेंज करनी चाहिए अभी देखो कैसे पकड़ते हैं इजीली देखो जैसे जैसे मैं पोजीशन चेंज करता गया भाई मेरे को एंगल मिलते गए तो अगर आप भी ऐसा ही करोगे भाई सेम टू सेम अगर आप पोजीशन चेंज करते रहोगे देखो मैंने फिर से पोजीशन चेंज कर ली क्योंकि मेरे को पता था कि वो बंदे सोच रहे होंगे कि ये तो ये दो ही बंदे थे आई थिंक तो इनको तो भाई मैंने इजीली पकड़ लिया पोजिशन चेंजिंग ये आप बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई फ्री फायर में जितनी आपकी ज़्यादा स्पीड जितना आपका ज़्यादा दिमाग उतना भाई आप तेज़ खेल सकोगे फिलहाल यहाँ पे इनको तो फिनिश करता हूँ मैं भाई टोटली और आपने सुना होगा कि पीछे भी एक हार्ट भी यूज़ हो रहा है और बंदे भी आ रखे हैं तो उनको पकड़ते हैं वहाँ पे भी आपको थोड़ी सी टिप्स दूँगा अगर आपके भाई आ जाए तो फिलहाल मुझे मैं थोड़ी सी यूज़ कर रहा था तो मेरे को चाहिए थी तो पहला भाई ये कि आपने कभी भी ओपन में फायर नहीं करना जाके इसके बाद मैं आ जाता हूँ भाई यहाँ पे और दूसरा रूल कि आपने कभी भी कभी भी आपने एक पोजीशन पे खड़े रह के फायर नहीं करना ये दो पॉइंट्स आप कभी भी अपने जेन में रख लें तो एक्चुअली मैं यहाँ पे एक बंदे को थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता हूँ और आई थिंक पता नहीं मेरे को दो दो बंदे क्यों मिल रहे थे खेल में सोलो वर्सेस स्क्वाड ही रहा था और यहाँ पे एक बंदा भाई अंधा और भाई ये देखो एक सेकंड के अंदर अंदर क्रोनो एक्टिव कर लिया क्योंकि भाई मेरे को पता था कि अगर इसका दूसरा टीममेट फायर करेगा तो मैं पक्का खेल सकता हूँ लेकिन कुछ चीज़ में थी उसका टीममेट पता नहीं कहाँ पे चला जाता है मैं बच जाता हूँ और फिलहाल मैं वापस ही हूँ और आपको इससे ये सीख मिलती है कि भाई आप कभी भी पीक जैसी क्राउडेड जगह पे ऐसे गाड़ी कभी ना लेके आए अगर आपने गाड़ी लेके आनी है पीक में तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा आप नीचे खड़ी कर दिया करें या फिर लेके नहीं आए लेके आएँ अगर आपका दिल करता है चलाने को तो भाई लेके पक्का पक्का आएँ तो यहाँ पे भाई एक्चुअल में देखे होता क्या ये रिडार में मैं भी आ जाता हूँ और पूरे के पूरे भाई छः बंदे मतलब छः एक स्क्वाड फुल तो एक तरफ दो बंदे तो यहाँ पे एक्चुअली मैं इन दोनों तीनों के बीच फंस जाता हूँ क्योंकि एक और भी बंदे दो बंदे थर्ड पार्टी कर देते हैं जो एक्चुअली में मेरे को पेल जाते हैं और यहाँ पे देखो कैसे तो आपने भाई ट्राई करनी है कि आप पहले सोलो बंदे को पकड़े जो कि अकेला भाग रहा है थोड़ा सा और भाग रहा है तो उसको पहले पकड़ना ऑफ गार्ड है उसको पकड़ लेना है तो चले गए तो यहाँ किया और ये बंदा ठीक से दरख्त के पीछे फिट नहीं हो रहा था तो मैंने फिट कर दिया तो एक्चुअली में क्या है कि बंदा बच रखा था दो एक्चुअली मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि भाई मेरे को पता था हो रहा है और देखो भाई हर टीम के बंदे एक ही टीम के हो तो वो बचाने के लिए कुछ भी करते हैं तो पहले तो फिनिश करो तो यहाँ पे देखो मैं तो मैं उनको भी हल्का फुल्का डैमेज दे देता हूँ और ग्लू वाल लगा लेता हूँ इस तरफ वो तो थैंक गॉड को उस बंदे ने मेरे पे फायर नहीं किया जो इस तरफ था उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया था तो आप भी ऐसा करो कि भाई जिस तरफ से आपको पहले पड़ रही हो उस तरफ पहले एक ग्लू वाल लगाएं फिर किसी और थर्ड बंदे को तो ये भाई साहब कर देते हैं मेरे पे रश अभी देखो भाई रश सोचना ईजी होता है करना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये एक्चुअली पता नहीं किस पे फायर कर रहे थे तो इसमें मेरा फ़ायदा हो जाता है जब भी थर्ड पार्टी हो तो भाई आप फ़ायदा ले सकते हो अभी देखो ये से पीछे से किसी ने कर दिया था राइट देखो अभी तो यहाँ पे एक्चुअली में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाती है फ़िलहाल देखो इस बंदे को कैसे पकड़ते हैं तो लकीली इस बंदे को लास्ट वाली भाई गोली लग जाती है और ये बंदा नॉक हो जाता अगर ना भी नॉक होता तो भाई मैं गन स्विच कर लेता आपकी गन स्विचिंग स्पीड भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो भाई ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब रिलोडिंग आ जाए और क्लोज रेंज में फाइट चल रही हो एयर का बंदा जस्ट एक गोली का होता है और गलती से गन स्विच ना करने की वजह से वो फैल जाता है फ़िलहाल यहाँ पे एक सामने बंदा आ रखा था और अभी देखो भाई अब आप कभी भी जस जब स्पून बना हो पीक का तो आप कभी भी ऐसे ओपन भी नहीं कर सकते यहाँ पे फिर ब्लू वाल डाल लो या फिर किसी सेफ जगह पे चले जाओ यहाँ पे मेरे से यही गलती होती है कि भाई मैं यहाँ पे ओपन में बैठ रखा था और मेरे पर भी हो जाती है थर्ड पार्टी या फिर बंदे को मैं फेल तो जाता आई होप आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ समझ लो कि भाई छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर तो भाई वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो क्योंकि भाई ये दोनों चीज़ें फ्री में होती हैं तो अगर भाई आपको फिर भी कोई समझ ना आए या कोई मसला पेश आए तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो आप मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ अगर आपका दिल हो किसी भी बात पूछने का तो आप भाई पूछ सकते हैं इसके अलावा भाई हम गिव अवे भी कर रहे हैं उसमें भी अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो भाई मैं ऊपर लिंक दे दूँगा कार्ड में तो आप पक्का पक्का देख लेना उसको भी तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा बाय बाय टेक केयर